Tuli kuyu G-Life Tales, mwebale nyo okubanga mtu gobelida nzee waso emmano Sinzira no kampalo okubanga mbaweleza mwenamba huza kwa mikono janje msinzira Okubanga mtu gobelida Olio chyo mchala dama linanto ngongula msiza wako Mwe nama kwe tono ndeba anda bile Right from there, mneba zomu kwa nwe gobaita Lian Nash Olio cha, oli Canada, mwebale nyo chyo tukolede Mchakubawa uudia songa, rwasi mwebaziza Kali, bivo gani kijesko beauty center weebale nnyo okuba ng'otusamu sente n'okujjanjaba abantu dokita biva senjobe richard buli agenda okuva ebweru ng'okomawo calvin nakulabe ng'okomawo e kampala genda kabiva kulongoosa okukyafa okulimu kakati kyekuma ku ngabo stage oyajja kusomera edduwa wonoddirayo ebweru ng'oli stede kantandikire wano wennyini ku ug lifestyles bwetubeera nga tukutuusaako obulamu bwabwe ba celebrities bo abenjawulo bemwagala nyo ne bakwatako obulamu bwabwe ah, okugezako banyonyola ki ekibafudde abaakabi lwaki bakabi kikyoyinza okukola nawe ayagala obafaana obafaanana noba ngaolistede maonakuyinjaga tunde ku omusajja eyegulidde erinywa ne kampala omusajja w'amaanyi esawa zino amanyikidwanga omukulu his excellence the geto gladiator president bobi wi abangi bomuyita kyagulanyi robert centam kyagulanyi robert centam ono tugaanya ku bulamu bwengeri butambuddemu newebiri kati Kyagulanyi Robert Sentamu azaalibwa omwaka lukumi mu lwenda kinaana mu ebiri. Osooka tamu n'omanya emyaka gy'alina as per current. Ng'ennaku z'omwezi kkumi na bbiri February oba ku mwezi ogwokubiri. Omukulu oyo makigambibwa nti yazaalibwa Nkozi Hospital. Nkozi Hospital eno uh, yali mpigi ebiseera ebyo ne maama we gye yakoleranga omugenzi maama we yali musawo empigi era gye yamuzaalira kati mpiji yafuuka gomba basinga kyemumanyi mpiji district omanyi mpiji yali nene nnyo mpiji bajawulako wakiso ndoza nibajawulako ne gomba kati apresente gyebaita gomba naye nga mpiji ezo nazagenda zekutula okwo bwebweno gyazalibwa azalibwa omukulu jw centam nga naye mugenzi ono noyo akafa gyolyabalamu wano mwaka 2215 ndowooza weyafiira awo Dax Vibes ono naye akulagwa kuba muziki ye family ejavaamu omukulu Bobby Wine Bobby Wine ono teyakulira nnyo mukyalo obudde obusinga amaliranga eno Kampala mu ghetto z'e Kamwokya gye yakulira era okwagala ennyo ghetto n'okweyita the, ghetto president ghetto gradiator yakijja ku mbeera gye baakuliramu mu ghetto e Kamwokya era ng'obulamu buli centered okuva awo wenyini awo okumanya bula ekifo kya byafaayo nnyo era ekamoca basabosanga zi situdio zaabwe studio ya fire record zejojisanga buzanedwe mu studio eye eye walwakigenda muko sometime back so gye babesingidde enkambi gyeva era ono yegulira ennya lyokubeera ah, the ghetto president yekka omugwe tulina mu ggwanga muno abasigadde nosa bali ku byabwe coding liku bulamu bobi wayini ono ng'omwana omulala yenna yasomako Ah, yasomako n'amalya ddala okutuuka eddala waggulu era nga current okusomako okusinga kuli centered nnyo ku bulamu bwa university ah, yasoma n'akola bachelors in arts ah, music dance and drama n'abikola n'abikukukamu era bwe tunavayo nga is a full complete artist mu bulamu bwe bobi wine ono ng'omuntu enayagala music yalandika okuyimba mu lukumu lwenda kyenda muwenda nga yafumingoko crew kibaitanga fire base crew oluvanyuma akatabuka muko nakubyeti nga gibaita the republic the ghetto republic of uganda era ng'ennyimba omuli akagoma neno la maiko yazigidi lwebayitanga mm, olimala <coughs> eno maiko yazigidi zesaaga lweyayimbaya lweyimba nezigidi zezimu ku nnyimba ezamuleta ku fomu nezimufula presentide gwe mumanyi ennyimba nga zifuntula zamuteekawo enyimba nga zikatala badman hozana enyimba nga zi mr money bada kiwani kikomando zonna yaziyimba ezimufuula bobi owakabi olutebutwawula nyimba mpitirivu nnyo zayimbye mu bulamu bwe nabira wakabi karntly bwegwendaagambye ah, okuba nga yina enyimba eziwere kinaana ezize zayimbye okwerenga okuyimba mu 199 paka kati bobi gwe mulembe gwe wakamiliyoni ne bebe era nga kuba n'abasatu bobi yasuubira okuba nga yerastibooni waabwe wadde ng'okuyimba kwe agamba yatoba nnyo yatundako ku nsenene n'akubako ne ku matafaali okusinzira ku record ze he is believed okubeera ng'ali self centered y'omu ku bavubuka abato abakere okufuna sente mu music industry by 27 yali ayina already scaled nga weeri epakinga nyumba geri wali emagere etudde kuyika empitirivu ennyo ziri mu abiri ye mukulu bobi wine abadde so best music industry ate ng'abadde musajja wa ntalo ng'ayimba that is bobby wine for you bobby wine ono bera tuvudde awo briefly ngamutegedde ku ekyo bobby musajja mufumbo bobby yasinkana babi ogomita babi itungo nga bobby ali ku university makerere we yasomeranga ka babi nga kakyasoma mu senior six esomero alitanga bwerenge bwera bwera bwere you know balitanga bweranje bweranje high school girl school yali student ngaasoma abebalabaganya mukampasomo yeyanuza yaze kukyalawo bambi n'abugwana era nga bakumaganya okwetala ebbanga ebiwerako ddala bano bafumbo era nga bobi yamukuba embaga eri mawuunu mankubuula ndowooza mu 2 11 yamuwasa embaga yayugumya kampala yenna bano mulamu bwe balina abaana bana abamanyikiddwa wakati we ne babi nga kuno kwe kuli solomon kampala kuliko shalom namagembe kuliko gwe bayita suubi ndoza ne nakayi bebaana ababobi wani betumanyiko mu famiry eno gyalira si abala sibamanyi njogera ku bano betumanyi abali ofiisio ensi bemanyi bobi wayini ono y'omu ku basajja abaloozibwa nti bali loyo eri mukazi we era obulabobo bwe ne babi tebuliggwangamu kikwiro kyonna yadde obuzibu bwonna obwekuusa ku bulamu bwo bwengeri gyebukola ki gye butambulamu tenom yalalalyeko anything bad about these people wadde okera kuba kyababi n'agamba mwi oba mwa oba naanoba oba nakulaki tekiwulikaako mu bulamu bw'abaana babiri babeera n'ebizibu nga family of course but babisolovingira ebyo babeera munda babi takomyawo asobodde okuba nga yenyigira mu mirimu egyenjawulo musicals tujja kudda yazanyako ah, <clears throat> ne ku firimu yayingira movies ah, mu firimu gyebeta cleopatra akizanyamuko nazanya muyogera tuwaweza nesituka ya helen lukoma yegifiikyalingamuko ah, bwatyo is a movie actor samuya era oluyimba lwe bayita kiwanyi lwafiikyalingako mu queen of katwe firimu eyakolebwa banafa ba disney mugimanyi bulungi nnyo ezimu ku firimu ezesobwera professional wano mu uganda bobi wenye ono musajja abadde wa ntalo mu byafaayo bye era ng'alwanya entalo mpitirivu nnyo okuvulayingira e music industry nge olumu ku ntalo zasinga omututumula lwetalo lwali wakati we ne bebekul olutalowoozebwa nti luliggwawo olutalo lwabaana babiri lwatandikirira kuva ku kyalo lwansonga bebekul yali ava sidi eri ya coral flats bano nga bava sidi eri ya geto n'olwekyo obulamu bwa geeto n'obwakolola obwayawukaniranga ddala nga kirabika waalinyangawo akamanyiiro wakati wabali n'abeeno so entalo zaalinga nnyingi wakati wa bano era okuva olwo update bano enkolagana yabwe tebangawo era babadde nga bayombagana okuva mubutono nga gayimbira ennyimba buli omu bwafuna emba ebizibu omuntu omunayimbira munne ono omukyala bwe yanoba nayimba agenze oli namugamba omukyala baagenze tula weesootiire onamugamba mpujja kasepiti kange oli namuyita kataala mukitegeera bigambo bingi nnyo oli namuyita mita mwamwamwa bibingi oyina likolakwembeera nyo gwemanya size yo they have sung so many songs nga zevuma nga zeekuba bano wadde nga bewalana nnyo kigambibwa nti bakyala bwe bamukwano omukyala wa bobi gwe bayikiddwa nga babi ne zuwena bamukwano nnyo wadde nga ate abasajja tebakola kiri tebakulaga nendo zenzi gyegenza etambula egenza ebawula mpolampola bwe guti otalwa bano zezimu ku bato zekyasobola okubeera enzibu ennyo mu uganda muno mufakitire eh, bali bakyasobola okwewalana ate ne batavaawo otalwa nongera okukula netuuka ne ku nsonga za politics whereby oli bebekul muwagizi wa president museveni era tayagala muntu agamba ku gavumenti eno then ate bobi wine najja abeera nga ye mulwanyizi w'eddembe lya mulwanyirizi w'abantu ye agamba ali ku bantu era bobi takkanyako nankola ya gavumenti yawano era mubiraba okusa ku nyimba zaze ngaayimba ejazikola okuta gavumenti n'okutuwakwekyo so bano otawono lwabazimba nnyo era okuva bat eno lweyagendeke eggwamu amaanyi musicale music wa uganda nagenda akendera amaanyi bano bombi naddala bobi wine music we yagwamukko oluvannyuma lwokubanga entalo zaabwe eza music zagenda zikendeera <clears throat> nibadde atekuza ebyobufuzi music yagwamuko omukubonasigalaabbekulyasigalaapplicationship nekigenda mumaaso babiwaini ono otawulala lyalwanako 215 yayingejinga mutawula okulwanyisa muzaata ngaalwanirira obuganda ku nsonga zetofaali mujuka etofaali no libadde nga tusoloozaamu wano oluvanyuma kubanga masengere yali lubiri lwajja luno olwawano lwebaziikamu baseekabaka Eh, oli kasubi bakwata omuliro amasiro netandika okusonda akasente akagazaawo netwava netugenda netusona nezamasengere kati muzana navayo okugeza kubiwakanya bobi omu kubayimirirawo era ekyatusyamuvirako nangaomuyita omubanda wa kabaka olwokuba nti yateekawo amaanyi nasobola okwakwalana nebyekyo bobi 216 ajjukira okwetaba mu lutalo lw'okulwanirira abalwadde ba kansa oluvannyuma lw'ekyuma ekimu kyokka ekikalira kansa okufuna obuzi mu 2017 gwa nemulago yavaayo n'atabuka nnyo nnyo nnyo n'akola okuta gavumenti n'okuyitibwako puressure olw'obutafa ku bantu n'okutulekerera jenifobobi wino still yavaayo neyeetaba mu lutalo olw'okulwanirira bannakampala mujjukira omulembe ogukyukidde ogwa kampala nga tuva mu mulembe gw'obwa meeya ne tuyingira omulembe gw'obwa directa w'ekibuga eh, wa directa mubimanyi nga tuva mu kesi senkadde ne tuyingira kesi ca kesi ca ne authority yalimu eyatandikibwawo jennifer musisi jennifer musisi bwajja mu kibuga yajja nenkolayo ebintu ye omuliro gwe batembeyi kongudo buli kimu nakikyusa ngaagezi okuba nga fomulayizinga ekibuga embeera netabuka bobi navo nakuba akayimba tugambire ku jennifer akayatikirye nnyonnyonnyo akayagalwa abantu ngaageza okuba ngakolokota ebyo byagamba nti jennifer yabikola nga jennifer musisi yabikolanga nga tebi eh, si bya muntu wa wansi owa bulijjo kino no kyayongera okumwa ettutumu eryamaanyi ennyo ennyo eri abantu n'obuganzi obwa ddala abantu okwongera okusigala nga baagala nnyo bobi wine olebyo byazze nga abeyeetabamu mpozi ku kya music kyenerabiddemu akatini nja kuddawa ku kya music uh, empalana yaabwe ne bebekulu yatuuka n'okuba nga batekesaawo musical battle mujijuga yali ku kyadondola backgrounds yali kyadondola one of those music battle we yali nga balina dositage bbiri bobi eno bebe eno wadde nga kyewowezebwa nti bebe kuni yawangula musical party eyo olw'ensonga nti yasinga bobi enyimba enyingi ah, n'amuwangula naye otwaa terwaggwa to date kale bobi wine ono still alaze nti musajja wambala nnyo era abaddengawo nnyo ku kulwanira omuntu wa wansi ng'ayita mu nnyimba z'ayimba ez'amaanyi ennyo ezikola okuta gavumenti n'okuvumirira ebyo ebitasanyusa bantu ne community saako ok tuba kitwagenda maaso n'embo zaffe eza bobi wine ezimukwatako n'obulamu bwenge gye buzibutambulamu bobi ono tugeza kuba nga tukuba tooki katonyo ne mulaba obulamu bwe wajayise entalo zalwanye n'obuvuyo bwe bwazatambuliramu nengeri gyazze nga yese entalinga okufuuka owakabe oluvanyuma kubanga abadde nga ajja ayimira n'omutwa wansi era nekimwagasa ennyo abantu nayongera okugenda maaso n'okuganja mu bantu bobi ono musical awangudde awards eziwerako era abadde omuyingi owakabi mu music industry eno wadde nga music wa bobi takurosinze ennyo borders nga bwolaba bebekul oba camilion oba edikenzo emyeza bobi okusinga zitambulidde nnyo wano lwansonga abadde ngaayimba olulimi lumu oluganda okusinga mpozi n'oluzungu tinitini era ezimu ku kolabo zalina ndozisinga okubeera ey'amaani yekolabo gyalina ne mr g omujamaica ah, naye enyiba zezisinga obungi zibadde nnyo focast wano nabizu biri mu ggwanga wano nkyomateza kulosinga then mpozi akayimba kamanya kosaidi kalina bakayita paradiso kano kayimba olutumima kitaawe omugenzi sentamu okufa jw bwatyo n'agenza okuba nga kulosinga naye Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo si wamanyi. Wamanyi nyo wano. Okuja kate ngogeze mu America, Dubai, uh, nga Middle East generally. Uh, UK, that is Europe. E, eh, Yabana Uganda bali bamutegeera South Africa bamutegeera bwe gutyo bwe guli. Ono Bobby mu kibiina kye kya Firebase Crew mwe muvudde abayimbi omuli Mickey Wine babbanjo babbu kyamaani nubian le uh, ne kenzo yaliyo era yomukubazimba obulamu bwa kenzo uh, and many more other artist abasobodde okubanga bayita mugundi eno mu fibe school era ekyaliyo eddukanyizibwa omukulu yennyini bobi wine mu kabineti yaabwe gye bayitangayo bobi ono mu music asobodde okubanga achievinga ebintu bingi omuli za awards ez'enjawulo zaze ngaafuna okuviira ku pama wards okutuuka kwa ipipa wards zawangudde neza galaxy muno nga mwe muli bbiri etaano yawangula song of the year mama mbiri mu afrobit uh, ah, najja wangula bbiri mukaaga afrobit song mubada bbiri muna najja wangula best afrobit artist bbiri ah, kumi nesatu nawangula best so afrobit song olwa jennifer bbiri kumi namuna najja wangula listeners choice eya galaxy nawadiza galaxy muzimanyi zeteeka ate najja abeera nominated mu tanzania music awards naba nominated mu cora awards naba nominated mu kisma awards bingi nnyo byazenga itam musicaly ono ye mukulu president bob wine owaga omuyita geto gladiator music we bwatibwa zatambula enyimba esuka mukyena nabagambye weziri zayimbye obulamu bwe okuva lwanika okuba ngaayimba bobi ono musajja mugagga y'omu ku basajja abasinga okuba ne sente mu music industry ya wano bayimbi ba wano era nga waliwo yalabaddeko oba nga ali mu kyakubiri nimba mu batop 5 nga tavaamu ola properties azze nga yeeterawo ng'omuntu omuli okuba n'amaka gagadde emagere abangi ge bayita state house ya ghetto omuli okuba ne beach enene bwaguuga eyebusaabala omuli okuba n'ebizimbe byenjawulo nga semakaukiro plaza n'ebizimbe birala byalina mu kamboja kwogasse emmotoka ez'ebbeeyi za zaavuga ez'enjawulo omuli sikaledi endala zaalina omukulu ono agattako kigambibwa nena bodaboda zibiri zinye mu kampala saako nemotoka takisi endala ez'enjawulo mu kibuga zikwaddukanyiza emirimu gye yomukulu bobiwen afunye sente eziwerako mu kusuubula amataka n'okuzimba ebizimbe ebyenjawulo mu bulamu bwe era musajja mugagga n'akasente alinamu tazanyirwako that is bobiwin bwe tuvaawo bobiwin ono oluvannyuma lw'okubanga music agenda akendera amaanyi thatis 2154 yakenderamukko ebutanyuga 2 nga si wakabi naye nga yateekawo legasi era nga gyatambulirako bobi ono yali yalaga dda mu butowe nti osanga onaku lumu alibeera omukulembeze wadde nga basinga bali tebakikkirizaamu olw'embeera ze ezaasooka ez'okubanga alabika ngaomuyaga omulaasi naye yali ngaomulaasi omuyaga eyayimbanga ennyimba ezakankanyanga ensi nga zina message ennekusifu eyali directed samuya era osanga emufuula kyali ono okubeera kyali kati politically katutaso tunuulira ebyofuzi bina nga tubiyingira bwe tubeera okubeera mu politics esaawa zino teyali nsobi ndowooza it was a program gye yayina it was a focus mu bulamu egye yali yategeka okusinziira ku nnyimba ze yajjanga ayimba ennyimba ngazi akalutekatwawula we are fighting for freedom okitegeera Ah, ennyimba nga zi jennifer nokwogera okuyimba ku nyimba eziportraying obulamu olweoberamu nga zituse ebirya kikomando kiwaani emyasibera kukola kiwaani together like that so bino byangere okulaga nti loodi ono luli bwolwo naye teriyalakkiriza nti luli bwolwo nakikola wabula yayimbanga nga abantu basinga bamwagala okugerera mu ghetto paka mu abani oba paka mu uptown nga baagala nyimba ze zayimba lyrics ennungi ezo ezikwata ku bulamu bwomuntu wa bulijjo bwata neegulira erinnya n'aganja mu community kumba omusajja alina future ne vision gye yali alengera mu bintu bye bobi ono yafuuka mukwano gw'abanabifuzi bangi omulirodmeya yennyini eryasirukwagu nambozi nafuuka mukwano gwe dr besje nafuuka mukwano gwe n'abalala bangi ab'enjawulo bobi ono yeetabanga mu bulamu bw'abano era yabubeerangamu nnyo n'atuuka n'okuba ng'akyalirangako ku lubeesi gye mu makaage bagenze musunira ntongooli n'okuba nga amuyimbirangamu abasinga balozanga nti was love for people of which yali yali asimba yali asimba something yali ageza kuzimba <clears throat> foundation ebyobufuzi bye bobi wayini ono mu bintu ku bintu yakolanga ebimu ku byalaga nti luli bwa olwo alina kyagoba wadde abasinga tebakibabuddebwe Bobby ono yafunako olumu ku budde mu kumi bbiri mu kumi nebiri tandikawo kampeyini eyokuzimbira eyokuzimba okulongoosa not kuzimba kulongoosa amalwaliro ekamuujo aga erese centa t centa t zetolodwa mu kitundu n'okuyamba okukola emyalo olw'ensonga nti kamuuja is its a ghetto place nti wakyafukyafu so yagezanga okonga omuyimbi okuba kukyakola yenyigira mu kampeyini eyokuzimba toilets mu kisenyi 2 that is bill 12 still or ali mukule ndio humanitarian service abakitibitsi bandi bade bakola bobi wera nata komao nagenda mu campaign ya malaria inakasongola e eri mu lukole wa vente ngageza kubanga somesa ngeje so kulanisa mu musujja no kuweza obula mu wawe bobi wera nyo no bill 13 yachalira ko enkambi abunda bunda e ebundi bujo bundi bude bundi bujeno atajimanje sangiwa oita 40 nokkirya kilomita nga kinaana okuva efotpotu eri ku booda ya uganda nekkonga enyawuka eno yava n'obudinja olwakabaka baita obudinja so ono eyo wali ababundabunda abawerako olwensonga nti konga erimu entala awo kati bangi baba ne bajjane bakolaki nibeogumako eno yatuukawo nalaga okuba nga akikwasaganya ne banaffe aba eh, un kino ekitongole kya un ekikwasaganya refugi camp at the same time natakomaoko yafuuka parenting ambassador owa tuwaweza tuwaweza kino eno energy ekola ku nsonga z'abaana okusoma ndala mu east africa eh, ekola ku byakusoma ebyokusoma ebiradde ebirowoozo bwato 2 yali appointed okubeera ambasada wa save the children kitongole ekiyamba abaana bino byongera okulaga omuntu alina kyagoba kati ekinyusi kya bobi okufuuka bobi gwe tulawo kati kitandika ddi bobi mu 2 oluvannyuma lw'akalulu akaali ekyaddondo jjukira akalulu kaaliyo 216 omukulu yali kantinti apolo kantinti n'awangula sebalusitenda eri bwamala omuwangula sitenda yawa omusango mu kooti olikandi olwopposition ndoza fdc ono wenarem sebalusitenda n'awaaba omusango bwe batyo omusango nrm neguwangwa newangula apolo kantiti nebagamba badde mbakole byelection okulonda mwaka 217 olwalangeri nti tugenda kudamu okulonda bobi najjayo enjala n'abagamba nayengenda kwesimbawo abantu babira banga ebyokusaaga era bwati n'agenda abesiye n'asaba fulaga ya fdc besiye nebagimumma nebamugamba tesobola kuba fulaga yaffe lwasonga tunowafutunuulidde omuntu waffe gwe twawandako eddusu apolo kantindi bobi teyatya yajyayo empapula zikuba musajja yasoma n'aziwanikayo bwaziwanikayo ne lukoya ngambo zolwokunoonya akalulu mu kyadondo east enarim nenonyaakaayo fudisi nenonyaakaayo ne bobi n'asimbula atandika okunoonya akalu nju ku nju oba kye bayita doa tudoa enkola eyokunoonya akalungi kunju agenda abuuza muntu kyalo kukyalo kyalo kukyalo kyamwagaza nnyo abantu era okugenda okumaliza ngaafunye feva mu bantu bonna ab'ekyaddondo era bw'atyo bwe yatandikira ekisinde kye bayita people power awa power ng'akabonero saawa tewali budde akalu kano katandikangaku okusaaga kaafuuka siriyasi era yafuuka bato bagenda okumaliza ntu ekyaddondo nga kyaddondo east bobi wine ng'awangudde akalu n'ebitundu byali mu kyenda ndoza kwe kulonda okwa by election ndo okwe mjo kya soko ero kunene nnyo omuntu nga kuwangu de margin of 90% ya wangu la chalo ku chalo siro za tuwali wa mwangu lako ye mkuru Bobby Wine chagulani bwato lili ali ekkuu lya Bobby Wine okuyingira parliament n'ebyobufuzi yawangula akalu nebyo ebyawagula ennyo akalu akaali kajudde okutya n'okukuumibwa kubanga kayungula omumpi n'omuwanvu abakuuma ku side ya gavumenti ate ne kayungula omumpi n'omuwanvu ku saidi y'abayaayi oba banaggeto abasimbula ejje eryagenda okukuuma akalulu akalulu kabo bakakuma from the time go ttaka lwe bakabala bwato n'awangula n'afuuka omubaka owa chandlo east omulonde 217 wano n'obulamu bwe bukyukira ddala olwo kati afuuse mp atandisewo n'ekigambo ekyayagalwa ennyo abantu era ekyagaddwa abantu uganda yonna n'ebulaya ekigambo ekimanyikidwa nga people power our power bobi ono bwayegera ebyobufuzi bintu byatandika okukyuka mu kalu kano yawangula apolo kanti nti nawangula mike uh, sebalusitenda owa nrm nawangula oba enku nyingi onomuwada nabala byeyakuba akaloobi nnyo bwatyo nekitandikira awo bobi ono yayongera okufuna obuganzi mu bantu abamwagadde okuva 217 era n'abanga aliko okukuŋŋaanya abantu ab'enjawulo okumweyungako omuli banafuzi ab'enjawulo ba asumaani basaalirwa bano nakaseke yaani ono omusajja empiwo enakaseke bamwitaani mwerabire era ejintu gyali jjukira abayimbi ab'enjawulo bafulavi abaze bamwegattako bano simanya onakola ku redi one ku cbs patrick omujuka banabafuzi bangi bazze beegatta ku bodwaino okusobola nga bazimba ekisinde ono akuŋŋanyiza emitima gy'abantu mingi ng'ajja abasomesa ekigambo kibayita people power our power n'okubakubiriza nti ei own the power and katin the power era neefuuka slogan neefuuka eŋŋombo nelufuuka otalo bodwaine bodwaine ye musajja asobodde okukendeeza amaanyi ga dr kanokiza besige naaba nga yafuuse king maker kingmaker wemategeeza kingmaker ye muntu asobola okudictatinga asobola okukyusisa embeera kingmaker ye muntu asobola okukyusa embeera kati ngaffe wano mu studio producer wange wiklif abeera kingmaker kubanga nze mba king ye nga yanfudde kyendi because yabakuwa directives kola kino emma tugenda kola tv okitegedde awantu za bategeera tv mabitegeera nabazanya film obimanyi producer kati mu bufunzi kingmaker bubwe nkyafuuse mu political sphere y'omu ku musajja aleese weevu ennene ennyo mu byobufuzi by'eggwanga era bwe gutyo otandi otandikiraawo wakati wa nrm neabaita abatuu power okuva olwo atandika okuyita mu miwunyo egy'enjawulo omuli bino wemmanga 217 bwe batandika bobi wine atandika okwenyigira mu campaigns ez'enjawulo okutandika okunoonyeza abaka ab'enjawulo obulumanga mu districts ez'enjawulo ebifo ebyenjawulo ngaebu ku bifo byasooka okufuuka kingmaker n'ateekawo property nebagaa nti bwebweni agireese yenebugiri ewa asumani basaalirwa gye yagenda n'ateekawo asumani basaalirwa mu byelection ne bakuba akalulu ne baddayo stiru waliwo omukyala wa fdc ne bakuba nrm akalulwako okubiri stiru nga byona bikulembedde bwebweni bwe baavaawo ne bakkirya olukunjiri bwebweni yakulembedde ekisindi kya people power ne bakuba NRM e, akalu akalala bwe baavaawo ne bambuka e, mu arua oluvannyuma okubanga omugenzi abiri yakubiddwa amasasi yagenda n'ayambako kasiano wadri mu kuwangula akalu 28 zakatuntu mingiddawo nayambako kasiano wadri okuwangula akalulu k'omumambuka akalwa municipality ne bakubira NRM akalu kasiano wadri n'akatuwala ng'alina mu kkomera eno nno yali entandikwa ya bobweno okubonaolya byobufuzi by'eggwanga kubamba olunaku olwo bagenda okuva uh, mu arua municipality nga baleese maziga na biwoobe wadde nga bali bafunye obuwanguzi kigambibwa mu kawungezi okusiba ku ripoti ezaavaayo abawagiza abagabi bwekubeera nti bali bapapa wan opposition mbu baakuba emotoka ya president eyabukuiza ali ku konvuli abayinja neyiika era bwegutyo bugenda okunzikao ti nga bobi wine ne banne mu hotel mwe baali babasazeeko bakwatiddwa bakwatibwa omuli n'okufiirwa agambye okubeera driver we yasindika omu yakuba amasasi mu kawungeezaako ku lwobujagalo obwali bulozi bwa tebusukkiridde oba kozingibwa abapeople power nga gavumenti bavunaana ono yakwatibwa n'atulugunyizibwa n'akuba emboogo ndowooza agenda okuddamu okupurezentingwa mu bantu nga takyafaananika babi ono yasiba okumala akaseera akawiisi nga bbiri nga talabibwako bantu wonna public pressure neyeyongera mugulu si yonna bannauganda bonna baali ne babanja bobi wine paka gavumenti lwe yamulirizinga bwati yateekebwako emisango omuli okusangibwa ne ammunitions nga memundu saako n'okukozinga kaos omuli okubyondoka obukulu endala omutukuziibwa bwebi bweyava eyo yagenda mu amerika ajjanjibwe okumala ekiseera najjanjabibwa era bwatyo nawona nadda wadde nga mukuddakwe abantu baganibwa okusembeya konvoyi walina akatono almost yali uplifted by air n'olwekyo bobi ayingira active politics awo wenyini nga n'omuzaye gudansoyiika era afuuka threat towards the government obukofiira obumyufu ne bufuuka obukofiira obumyufu because of bobby way basic industry etandisa okweyawulamu lwa bobby way tolaba full figure basaza ediro bagenze eri president museveni i mean uh, bobby cool kasaasira bani bani bayingira eri side eno tufunye simanya bano baani uh, ba, ba, big, uh, big uh, italiyo waliwo noyani ono bano bamaji asobola okagaa balonadi bayinja flavia awali ku saidi yenu eya bobwe bapromota wa music abitexi simanyangano nobajo bali mupepo power balamumbu ali eri music industry ese ezo nyafa lwa bobi wine bobi ono bwatyo akuba akayimba akamanyiddwa nga kyalenga kafuuka ekizibu mu ggwanga akayimbako byakayimbyeko kaleta tension mubantu gavumenti alikomuteekako stops tokizwa kugenda tokizwa kuyimba wano nga kigambibwa mbu asaasanya enjiri y'obukyayi mu bannayuganda bwatyo omukulu ono atandika okuteekebwako restrictions ez'enjawulo naaba nga takyakkirizwa kuyimba era bwatyo shoye yayimba emu yokka ng'agiyimbira ku musaala beach okuva olwo teyaddamu kugimbaza yali alastiyar kubanga mbu olwamu akazinda layimbe yadda mu kuyimba bintu bya gavumenti nga bwe nekola etya era okuva olwo n'awolebwa n'awerebwa okuddamu okupafoominga abantu bonna mu uganda aktudde taddangamu kuyimba lwakigaaasasinyaoba eyokukyayisa gavumenti ono yeetaba mu ntalo z'okulanagana n'ababaka banne mu kaseera we bali ku nsonga zatogikwatako n'asumulula omukono mu palamenti nga yakagigendamu nga mugenyi okitegedde that is president bobi wife ono yakwatibwako n'asibwako juzi ku nsonga z'okulwanyisa ott omusolo gwali guteekeddwa ku social media facebook twitter whatsapp snapchat n'ebirala byembeerako ono yakwatibwa n'asibwa ng'akulembedde ekisinde ekyo era ye musajja ndoozi yasooka mu ggwanga muno wemba siri mistaken okuteekebwa ku gyemuyita uh, video code e, eh, ngaoli mukomera nowoleza eno mukyalo okitegeera